¿Por qué se llama a la pelota, pelota y a la bota, bota si la que bota es la pelota? ¿Eh? ¿Por qué? Dime. Dime.